E aí pessoal, aqui é a Paloma, estou jogando contra as autoridades nas ranqueadas, enfrentando a Kami e o Gaio. Confira o vídeo até o final, e é isso aí! My iron butt! Round one. Ver se como que vai ficar essa luta. Se a Kami joga bem. Ela tá enfrentando sem medo. Vem tá jogando, viu? Parece, não tá desesperada. Estou aqui tentando dar meu parry, que não tá resolvendo. Ficar esperto, só vou apanhar. Pode vir... Ela é rápida. Ela pode vir com tudo. Puxa vida. Se eu desse meu parry ali, ia ser bonito. Round 2 igual eu preciso treinar. Olha, tá esperando. Vem aqui, vem. Não quer levar a cabeçada, não. Meu, que pé é esse? Tá lá. Ah, Para com isso! Ah! Então ele continuou. Puxa vida. Que alãozinho nada. Toma aí. oportunidade pra poder pegar. Vou ficar com esse pé aí. Ah! Puxa vida! Não acredito! You lose. vai roubar o dinheiro do meu cofre. desse jeito meu ouro tá acabando. Nossa, também não. Vou é, revanche aí. Ah, bom. Round one, Fight. Agora você vai ver. Ah, tá esperta. Cai! não. Olha. Puxa vida. Sabendo tudo aqui. Pode pular, pode fazer nada. Vem aqui. Morre logo. Vem, pai, tudo. Ah. Round two. Não, aqui é muita atenção. Que golpe tá enfrentando sem dó. Se pula, toma em cima, toma embaixo. Gente! a Sakami tá demais. Ai, também não, né? Toma, não pode não. Ele sabe meu jogo, pô. Ele sabe meu jogo. Esse cara é diferenciado, pô. Impossível, gente. Saindo de tudo. De novo! Eu preciso fazer alguma coisa. Ah, não deu nem tempo. Lá foi esse meu dinheiro embora. <laughs> não, jogou bem de Kami, viu? Poxa vida. É, eu vou continuar aqui, né? Passou um milhão do meu vídeo! hours later. Vou continuar pra, pra ver se eu ganho. Pra recuperar aqui, não dá não, ficar perdendo. Tem que... não pode desistir. Vixe, lascou! Round 1 Fight! Submissão! Tá. Coronel William Gaio. Vem aqui. Não, agora... Tá complicado nem pra vir um bonzinho. tá paciência, viu? muito esperto, tá? Toma! Vai! Morre! Gente, eu tava quase morrendo! Round 2 deixa fazer o golpe, dar o pilão de cima, vem com a mãozinha. Muito esperto. Ah! Nem querer me agarrar. Errou! <laughs> Ai, que coisa! Esperar essa, esse VT dele acabar. Toma! You win! Ufa! Achar que eu ia perder. Vamos lá, meu dinheiro em copo. Tem que aguentar isso, gente. Uma hora ganha, outra hora perde, outra hora ganha. Vamos lá! Round 1 E o cara tá jogando bem. Eita! Seu pulo consegue sair do, do meu corpo Ah, porrada que nada! vida, farofa. Olha! cara sabe jogar bem, viu? Tô morrendo! Ah, socorro! Round 2 medo que tu vou fazer pra bater. Assim. Tá bem esperto né, no golpe de cima. No pilão. Eu vem com a mãozinha. Eita! Que coisa! eu estou complicado aqui. Vai, coloca esse pé pra você ver. Nossa. Muita paciência. Preciso ganhar. Toma. Ah! Esse jogo não pode errar. Um personagem desse não tem que ter erro, senão você tá lascado. vilão de cima, não deu certo, ele vai cair, vou dar o essencial, não deu nada certo. <laughs> you lose. Agora não vai pegar meus pontos, sofri. <laughs> não, mas agora vai ser o final, tomara que ele aceite. Bora, amigo. O cara joga bem, não tá fácil aqui não, tá? Round one. Fight! Eu tô bem preparada. Hoje os personagens parecem que estão sabendo todo o meu jogo. Eles já têm o costume de jogar, viu? Vou ficar aqui. Vou deixar ele, dando, dar a oportunidade, não. Eu acho que ainda não. Paciência é uma virtude. Só mais um golpe. Pula de novo pra você ver. Tá, Prela. Ah, qualquer coisa morria. Round two. Fight. Tem paciência.

embora. <laughs> You win. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixe nos comentários é, e também com, é, compartilhe com seus amigos e amigas. E é isso aí. Então, até a próxima. Tchau!